इंडियासाठी वेस्ट इंडिजचा एका पूर्व तो यम नाईन्टीन थ्री मध्ये तो वेस्ट इंडिजला त्याला तीन चान्स मिळाले त्यावेळी हायेस्ट स्कोर त्याचा ट्वेंटी होता ते त्यांनी एवढं बोर केलं होतं मला म्हणजे मी तर बघितले नाही बास्केट माझा आर्टिकल एकशे चौदा मिनिटं तब्बल तो क्रीजवर होता आणि वेल असे शॉर्ट शॉर्ट मारायला फिल्डरकडे तरी वीस रन काढले आणि आउट झालं डच्चू मिळाला त्याला टीम म्हणून नाईन्टीन एटी थ्री तर हा जो गौतम सिंग सिद्धू होता हा अतिशय श्रीमंत बाबाचा एक बिघडलेला मुलगा होता क्रिकेटचं टॅलेंट ठीकठाक होतं त्याचे वडिलांना रोज सकाळी पाच वाजता उठवायला यायचे की कॉलेजवर उठव बेटा चलो क्रिकेटर बनना राहुल हा नवनव चाला उठायचा पाच वाजता उठायचा त्या नोकरांना ब्राईट द्यायचा किंवा काहीतरी भूल द्यायचा किंवा वडिलांना सांगायचं नाही दुसऱ्या खोलीमध्ये जाऊन झोपायचा आपल्या जर नाटक करताना वडिलांसमोर यायचा आणि वडील असे याच्याने म्हणते गर्वाने और शेरदा पुत्र आ गया होय 1983, when he came back to India from West Bala, a famous cricket <laughs> फुलले स्ट्रोक त्या दिवशी जे आर्टिकल आलं सिंधूचे वडील सिनियर सिंधू हे आर्टिकल घेऊन सिंधूकडे गेले आणि काय बोलले ते आर्टिकल ठेवून चालले गेले कारण की त्यांना तर माहिती होतं की आपला मुलगा असं का झाला म्हणून Sindhu took that article made cut but not to his servants, but to the local players to put him balls. एका दिवशी सिद्धू तीनशे सिक्सेस मारण्याची प्रॅक्टिस करत असे from stroke less he wanted to become a stroke master प्रत्येक दिवशी तो तीनशे सिक्स मारत होता तब्बल चार वर्ष त्याला इंडियन क्रिकेट टीम मधून बाहेर ठेवलं दुसरा कोणत्याही प्लेअरचा त्यांनी सोडून दिला Sidhu Sidhu again got the chance in nineteen eighty seven in the world cup पहिल्याच मॅच मध्ये पाच छक्के चार चौके त्र्याहत्तर बॉल मध्ये एकोणनव्वद रन काढले एका बलाढ्य ऑस्ट्रेलियन टीम ऍलन बॉर्डरच्या ऑस्ट्रेलियन समोर आणि तो वर्ल्ड कप जिंकला होता पहिल्या match you know how it came त्याच्या घराच्या बाजूला सगळे असे पामचे झाड होते त्याचा एकच एम असायचा की तीनशे पैकी दोनशे किंवा दीडशे छक्के करिता झाडांना हा दोन बॉल हरवला पाहिजे a strokeless wonder to a palm tree hitter. How did that happen? He took the criticism that Rajan Bala gave to highly criticize म्हणजे एखाद्या नवख्या the म्हणजे पूर्ण मरण होतं त्या आर्टिकलमध्ये पण त्याला क्रिटिसिझम constructive feedback नाही कन्स्ट्रक्टिव्ह फीडबॅक म्हणून घेतलं असे लाखो सिद्धुराजीचे सिद्धू होऊ शकले असते पण त्यांनी तो फीडबॅक मनाला लावून घेतला मनाचाच गेम आहे आय कॅन व्हायची गरज पडत नाही you can still become the best teacher you can still run a tuition class you can do anything with your coaching skills you can start a business anything you can do your life to stops you what stops is तुमचं मन जे न दुखावल्या जातं कोणी फीडबॅक दिला ना तुम्ही काय करता ज्यांनी बॅड न्यूज दिली त्याच्या आमच्या विदर्भात त्याला आय एम आय म्हणतात आमच्या विदर्भामध्ये नागपूरमध्ये काही करणं म्हणजे आय एम आय करणं कोणी बॅड न्यूज दिली की तुम्ही न्यूज वर काही करत नाही न्यूज तुम्ही मेसेंजरला मारता माझ्याबद्दल वाईट बोलतो आयुष्यभरात तीस मिलियन डॉलर कमवले एका सेकंदात तीन मिलियन डॉलर त्यातले गायब this was a match a boxing match between him and Holyfield माझा एक बॉक्सर होता हॉलिफील्डचा त्याने कानाचाच आवाज घेतला आणि याचा पेनल्टी म्हणून एक वर्षाचा बॅन लागला खूप फेमस झालं होतं आणि तीन लाख डॉलरची पेनल्टी त्याला दिली काय झालं होतं ॲज माझं प्रोफेशनल बॉक्सरचा चॅम्पियन हिमसेल्फ ऑलिम्पिकला तो कधी कितीदा हारलाय कितीदा जिंकला परत त्याच्यामध्ये चालू होत what happened on in that moment what happened in that moment was Tyson would not keep his emotions in check Zidane नाही you watch football what happened to Zidane in two thousand six काय झालं की हेडबटेड मॅट्रायझी नंतर मॅट्रायझी गेला आणि सांगण्यापासून काय बोललं एवढा मोठा प्लेअर बाहेर जावं लागलं फ्रान्सचा अजून वर्ल्ड कप केला म्हणजे फेमस फोटो त्या असा वर्ल्ड कप ठेवलेला आहे आणि Zidane after getting the world Zidane after getting the red card is walking pass the world cup नंतर जो फेमस फोटो झाला तो काय झालं बॅटराजी म्हणाला की एखाद्या क्लब क्रिकेट मध्ये पण एवढी साधी गाय शिवी देतात जिदान तो माझा हिरो होता मी त्याला काही आई आणि बहिणी बहिणीवरून काही शिकायचं पेपरमध्ये आलं की त्याच्या बहिणीबद्दल काहीतरी घालतो असं काही होतं एका साध्या क्लब लेवलची शिवी त्यांनी जिदारला दिली होती त्याच्या सारखा चॅम्पियन फुटबॉलर अख्ख्या जगात आला नाही पण one moment his dream to end his career on a very high note collapse what happened? He could not check हिज emotions. माहिती हॉलिफूड आणि टायसन मध्ये काय झालं होतं हॉलिफील्डने बॉक्सिंग करता करता त्याला कसा रडता येत होता म्हणजे इट इज सो नॉर्मल की तो टायसन खूप जास्त अग्रेसिव्ह झाला म्हणून त्यांनी ग्लबच्या ऐवजी असा धक्का दिला टायसनला एका मिनिटात सगळ्या मागच्या आठ महिन्यापूर्वीच्या मॅचेस ट्रिगर झाल्या की हॉलिवूडने त्याला असाच धक्का दिला होता आणि असा खालून पैल दिला आणि टायसन लॉकआउट झाला होता त्या सगळ्या इमोशन रायलिंग लागल्या की अभी धक्का दिया अभी पैल देगा अभी नॉकआउट करेगा अभी मेरे को हारना नहीं I don't want to be defeated Tyson panic झाला कानाचा चावा घेतला तीन लाख डॉलर्स एका सच moments of panic are everyday events in a corporate life. तुमच्याकडे पण स्ट्रेसफुल सिच्युएशन मध्ये थोडेसे जेव्हा आपल्या कॅपॅसिटी लिमिट थोडीशी स्ट्रेच होते आपले अथॉरिटी जेव्हा आपण एखादं नवीन काम सांगतात जेव्हा आपण एखाद्या दिलेल्या कामामध्ये त्यांनी आपल्या काही त्रुट्या काढल्या made because they are in hurry every time you cannot see बाबा याचा मूड कसा आहे नुसतं त्या धक्क्यानी त्या एखाद्या लोकल दमती जमतीच्या शिरीनी जे पॅनिक त्या सुपर हिरोजला झाले ते तुमच्यामधल्या हिरोजला रोज होतात आपला brain is made for survival it wants to survive today nobody attacks us you चाकू तलवार कोयता we attack in either to word so then authority tells your feedback you feel तशी फिलिंग येते आणि म्हणून मग तिथं तो काय बोलता येत नाही कारण की भीती समोर राग लपतो न ऑथॉरिटी समोर काय बोलता येत नाही पण हा असे पाय असे आठवा पाय असे जड होता कारण की पळायचं असतो पळता येत नाही एखादा त्यांना बॉक्स करायचं बॉक्स करता येत नाही तिथून मग निघायचं एखादा जवळचा मित्र घ्यायचा आणि मग संघर्ष आणि मुद्दा